ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಡೇ ವಿಡಿಯೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಡೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಸಂಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಇದೆ ಅದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಈಗೇನಾಯಿತು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ಸಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟು ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟೂಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಫ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನಾಳೆ ಇದು ನಿಫ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಓಕೆನಾ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲೆ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ eighteen thousand three seventy nine okay ನೀವು eighteen three seventy stop loss ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಮಾಡಿ eighteen three seventy stop loss ಅದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು eighteen thousand five five hundred ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ okay so eighteen thousand five ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಫ್ಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಸಹ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೈ ಕೊಡಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೈ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟೂ ಒನ್ ಟು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಾಳೆ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ so eighteen four three seventy eight down ಆದ್ಬಿಟ್ಲೇ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದಿರುತ್ತೆ eighteen four thirty two eighteen four thirty two stop loss ಇಲ್ಲ sorry one second eighteen four zero three stop loss ಹಾಕಿ eighteen four zero three stop loss ಹಾಕಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಮಗೆ eighteen two fifty eighteen two fifty ಏನಾರು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ then there will be bear entry in the stock market okay so ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ so it will motivate me to make more and more such videos okay thank you